Gniosiu, telefon dzwoni, Gniosiu, telefon! Halo, tak to mieszkanie Kowalski. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? Przecież nie jestem długa. Babciu, tak, dziennikarz to pamiętaj. Wszystko masz mówić tak, jak ci mówiłem. No. Proszę, proszę. Dzień dobry, panie. Jesteśmy z

Ой, да, ну що ж ти зробила? <laughs>